Today we are going to buy a birthday cake for Fidouk, her oh. first birthday. Let's go! Ja, chique prima. Die proberen, die zit denk ik ietsje strakker. Ik heb die. zit wat strakker. Ja, ja, ja. kan nog wel, maar daar kan ze niet meer in goed Ja, dat is natuurlijk ook, heel, vreemd. Eh, yeah. Yeah. we found a beautiful bracelet for her. Can't wait to uh, put it on her... Uh... On her wrist, yeah. And to unpack it. Yeah. think you will like it. Good morning, birthday girl. Good morning, mommy. One year. Uh, yeah. Hurrah. Yeah. Zo, zo. Oh, leuk. Ja. Nou. Mooi. Hippe de piep, hoera! Hippe de piep. Oh, wat is dat dan, Filou? Wat is dat voor moois? Dit is door de kamer. Ja, zie je dat? Nee, Jasper is gelijk voor je aan het voorlezen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glorie. gloria, the gloria, in the